bul buqa bozor yoki ma'lum bir moliyaviy vosita bo'yicha taxmini ijobiy bo'lgan treyder oddiy qilib aytganda narxlar oshishini kutayotgan treyder bear ayiq bozor yoki ma'lum bir moliyaviy vosita bo'yicha taxmini salbiy bo'lgan treyder oddiy qilib aytganda narxlar tushishini kutayotgan treyder volatility o'zgaruvchanlik Bu moliyaviy vositalar narxlarining o'zgarishi bilan bog'liq noaniqlik darajasini bildiradi. O'zgaruvchanlik odatda tez tasodifiy narxlar harakati bilan tavsiflanadi. Broker, vositachi, Broker turli bitimlar tuzishda siz va bozor o'rtasidagi vositachi hisoblanadi. Bu biron tashkilot yoki moliyaviy bozorning professional ishtirokchisi bo'lishi mumkin. treyder savdogar treyder bu tarjimada savdogar degan ma'noni bildiradi treyder bu aktiv kurslarining o'zgarishi bo'yicha pul ishlaydigan mutaxassis market maker Forex misolida aytaman. Bu bozor likvid bo'lmagan taqdirda ham ushbu valyutada savdoni davom ettirish uchun har doim belgilangan miqdordagi valyutani ushlab turish orqali kurs riskini o'z zimmasiga oladigan kompaniyalar. Japanese Candles Yapon shamlari. Bu bir vaqtning o'zida bir valyutaning boshqa birlikdagi qiymatini aks ettiruvchi grafik turi. Trading plan savdo rejasi. Savdo rejasida treyder bajarishi va amal qilishi shart bo'lgan shaxsiy belgilangan qoidalari yoziladi. Unga ko'ra, qaysi joyda, qachon va qanaqa usulda ishlash belgilanadi. support, yordam. Bu texnik tahlildagi tushuncha bo'lib, aktiv narxi bozor ishtirokchilari sotishni davom ettirishni istamagan narx darajasiga yetganini ko'rsatadi. Bu esa narxning tushishini to'xtatadi. Resistance qarshilik Bu texnik tahlildagi tushuncha bo'lib, aktiv narxi bozor ishtirokchilari sotib olishni davom ettirishni istamagan narx darajasiga yetganini ko'rsatadi. Bu esa narxning o'sishini to'xtatishga olib keladi. Uptrend ko'tarilish tendensiyasi Bu yuqori maksimumlar va yuqori minimumlar natijasida hosil bo'lgan narxning umumiy ko'tarilishi. Qiya support yoki uptrend chizig'i yuqori minimumlarni tegidan chiziladi. Downtrend – pasayish tendensiyasi. Bu pastki maksimumlar va pastki minimumlar natijasida hosil bo'lgan narxning umumiy pasayishi. Clear resistance yoki downtrend chizig'i narx yuqori maksimumlari ustida chiziladi.